Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на видео, посвященное плазма бустам. Я постараюсь максимально подробно, коротко, емко и понятно объяснить, как это работает, как их делать и где тренировать. Для начала пройдемте в Tricks мод и зайдем на карту Trick House Beta 3. У нас Movements стоит по умолчанию в ику 3 поэтому жмякаем CPM и нажимаем Fight. Здесь у нас 12 телепортов, 12 помещений, 12 комнат. Э, первые 6 на первом этаже, они посвящены отдельным э, видам деятельности. Первая у нас Slick Skate Room, вторая Пады, третья Air Strafe, Strafe в воздухе, 2 XRG, 3 XRG и Plasma Runs. Для тех, кто хочет потренить э, Плазма Климбы, можете пройти туда, там, грубо говоря, копия Весп PG Ultimate, очень хорошо там тренироваться, но нам нужно зайти в Freestyle Room 1. Заходим и оказываемся в таком помещении большом, здесь все так интересно, пока что ничего не понятно. И все, что нас здесь интересует, это пол, э, возможно, стены, и вот эта вот площадка, которая сделана slick ом. Надо нам это все для того, чтобы потренировать наше понимание э, плазма бустов. Как работает вообще буст. Нам до приземления, буквально за долю секунды до приземления, нам нужно получить сплэш дэмэдж от оружия, с которым мы делаем буст, и какое-то время проскользить. При получении сплэш дэмэджа перед падением у нас, получается, образовывается slick поверхность. Зачем нам и нужна вот эта вот площадочка. Для начала давайте определим, э, под каким углом нам необходимо стрелять, чтобы получить буст. А, сделать это достаточно легко. Можно посмотреть, что 54 градуса мне уже не дамажит, меня никак не задевает. А вот 55 даже не полностью 55 весь градус, да, а вот чуть-чуть ниже смещаю и уже дамажит. Ну, грубо говоря, возьмем, давайте, 56. И вот вплоть до, не знаю, вплоть, наверное, до 87 градуса можно делать эти бусты. Далее, мы выяснили. Значит, держим прицел э, примерно под 45 градусов от пола. То есть по отношению к оружию. 45 градусов примерно. Далее нам нужно прочувствовать момент слика И вообще нужно поучиться стрелять именно в тот момент, чтобы у нас получался слик под нашими ногами. Это достигается только практикой. Нужно понимать, что вы должны выстрелить прямо перед приземлением. Делаете прыжок, стреляете и просто сликаете. Не нужно никуда торопиться, нужно вам просто пока что понять, как ловить вот этот момент, э, то, что вы сликаете. И, собственно, пытаться сликать. Далее прыжок делать абсолютно не обязательно. Ну, в данном случае, для нас сейчас. Вот. Чтобы намного лучше понимать, как, с какой скоростью вести, как вести и так далее, у нас как раз вот эта площадочка здесь и есть. Свик от оружия и вот этот, который сделан маппером, он абсолютно идентичен. Так же, как и буст, можно делать с боковыми кнопками, можно делать вперед в бок нажимать. И вот эта как раз площадочка, она очень хорошо нам позволяет посмотреть, по крайней мере, на низких скоростях, там 1-2 буста, а в основном 1-2 буста на комбо-картах где-то и нужны, мы можем здесь как раз-таки это потренировать. То есть посмотрели, ощутили, что ага, вот двигать примерно с такой скоростью. И начинаете. Ловите, и пока что просто сликайте. Как только понимаете, что получается там буквально хотя бы вот раза два из пяти, начинаете в конце добавлять прыжок. То есть сделали и прыгнули. Сликать вам надо примерно 250 миллисекунд. Ну, это, это вроде бы полностью время слика, <laughs> которое образовывается. Но вам нужно сликать ну, максимально длительное, э, длительное время, чтобы выбить максимальную скорость. При этом еще Хорошо вести по слику именно. Вот, собственно, и все. То есть, э, все заключается в понимании вот этих, э, казалось бы, простых вещей, а все остальное закрепляется уже на практике. Далее можете попробовать, чтобы немножко разнообразить скучные вот эти тренинги, а у кого-то, вероятно, будет получаться не так сразу – Э, можете попробовать делать от стены. Они тоже бывают полезны, бывают полезны во многих ситуациях. Я лично сам даже использовал один даже на карте ДФВЦ 2017-1 во время проведения самого турнира. Здесь, в общем-то, э, ситуация та же самая. Э, для начала вам нужно определить угол, под которым вам нужно стрелять, чтобы получать дэмэдж. И Здесь, в этом случае, то же самое, это около 45 градусов. То есть вот примерно, я думаю, такой вот угол нам сойдет. Стреляем и начинаем слепить. Давайте я вам покажу одну демку и укажу на карту, на которой в дальнейшем можно будет тренироваться. И на этом, собственно, все. И, собственно, карта, на которой я сам тренировался, это Жан ПГБ. Она отлично подходит. Тут есть бусты во все стороны. Можно делать боковыми, можно как угодно это все делать. И давайте для начала посмотрим в обычном таймскейле, таймскейл 1. В натуральной скорости, то есть. Тут нужно делать, по-моему, вот давайте посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8 и можно еще 9 по идее закинуть, но на скорости 2000 упсов э, кидать плазминку очень опасно, <laughs> потому что сама плазминка летит со скоростью 2000 и там уже нужен, э, нужен очень узкий тайминг лови, нужно ловить. Давайте посмотрим с таймскейлом 0.1 теперь, как это выглядит. Эту демку я вам залью на Google Диск, по ссылке в описании вы ее сможете скачать и у себя также ее посмотреть, разобрать. Ну, делать именно такой route абсолютно не обязательно. Я это делал уже на рекорд вы можете себе задачу упрощать. То есть сделали раз буст, с трейфом прошли, там получили, допустим, 12 секунд time. Потом сделали, попытались два буста, с трейфом прошли. И главное отслеживать вашу э, результативность. То есть не гнаться там делать сразу 15 бустов подряд, а именно смотреть, как ваш time улучшается. Это очень психологически и морально помогает. То есть тут видите и углы какие, Допустим, вот сейчас 59 был, там где-то 60 был. На старте я 55 делал угол. И сликаю максимально долгое время. Сколько могу, столько и сликаю. Ну, тут все уже завязывается на ощущениях, на практике. Кто-то сликает чуть меньше, получает скорости меньше. Кто-то чуть хуже, сликает чуть дольше, точнее, тот получает выше. Но это не точно, потому что можно сликать дольше, но сликать как бы хуже, потому что э, скорость зависит не только от того, что вы выстрелили и от того, что вы получили этот слик, а еще в основном, точнее вся скорость зависит именно от того, насколько хорошо вы просликаете, насколько хорошо вы чувствуете этот слик. Поэтому э, я вам рекомендую для общего понимания поиграть слик карты, возможно, чтобы у вас э, вот это само ощущение слика было э, вам присуще. Поиграть ГБ карты любые в поиске, просто вбиваете ГБ и ищите с плазмой карты любые абсолютно. Можете и на этой поиграть, и на любых других. И, собственно, как сказал а, Димон тогда, у меня был бинт. Лучше играть в дефраг, а не пиздеть про дефраг. Поэтому все, ребят, всем спасибо за внимание. Надеюсь, что видео окажется вам полезным. Надеюсь, что <laughs> ничего не упустил. Всем удачи, не забывайте стараться лучше.